А эксперименты э, показывают только то, что человек может воспринимать окружающую действительность в более широком частотном диапазоне и эм, сигналы меньшей мощности. То есть глаза, которые мы закрыли и которые было объективно видно, мы закрывали их даже металлическими пластинками. Электромагнитный сигнал, как известно, не проходит через э, металлические пластинки. Мы показали, что сигнал, не проходя через глаз, все-таки проходит в головной мозг и отражает объективную реальность. То есть первые эм, эксперименты показали, что человек с закрытыми глазами может видеть объективный мир точно так же, как с открытыми глазами. Вторые эксперименты показали, что человек с закрытыми глазами может видеть такое, что с открытыми глазами человек просто не может видеть. Шесть червей. Правильно. Туз бубей. Правильно. Шесть э, крестей. И здесь не ошиблись. Девять червей. Ошибка. Дама, бубновая дама. Король крестей. Совершенно верно. Семь крестей. Верно. Четыре бубей. Крестей, прошу. Правильно. Вовремя справились. Семь червей. Семь червей, совершенно верно. Два пика. Да. Три. Сергей? Да. Восемь пикей. Восемь пик. Пик. Да, восемь пик. Пять крестей. Э, ошибка, 10 крестей. Но, в принципе, из 12 карт отгадано правильно э, 10. Но это уже э, превосходит любую теорию, так сказать, вероятности. Мы сейчас работаем над более сложными экспериментами. Человек может читать компьютерную дискетку, держа ее прямо перед собой. Пока это 5-дюймовые дискетки, но, в принципе, там принципиальной разницы нет, можно и трехдюймовые читать. Я думаю, в следующих передачах мы это покажем. Это уже фантастика вообще, так сказать, ведь весь мир завтра – это компьютерный мир.